Hi, wolltest du schon immer einen kostenlosen CSGO, Garry's Mod, Minecraft Server oder einen v server haben? Dann bist du genau hier in diesem Video richtig, denn ich erzähle euch heute, wie das geht, wie es funktioniert. Also bleibt dran, nach dem Intro geht es los. So Leute, und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze machen könnt. Und zwar, hier habt ihr einmal die Webseite, ihr geht einfach auf Google oder halt hier oben in die Suchleiste gibt http oder einfach nur www.hostforme.eu ein. Bei Google ist es natürlich so, ihr gebt einfach nur hostforme ein und ähm, kommt dann auf diese wunderschöne Webseite, wo wir dann hier einmal so ein paar Sachen haben. Einmal 100% kostenlos und ich kann euch zu 100% auch versichern, es ist kostenlos. So, qualitativ hochwertige Server bedeutet, sie sind nicht nur kostenlos, sondern auch qualitativ hochwertig. Das bedeutet, sie laufen sehr gut und es leckt eigentlich gar nichts. Und genau, dann gibt es noch den kompetenten Support. Und der Support ist, Leute, ich kann euch sagen, ich habe schon sauer auf mit dem Support geschrieben, der ist sowas von nett und freundlich und äh, alles toll, alles toll. Die beantworten dir da jede Frage und können dir auch äh, immer weiterhelfen eigentlich. Genau, 24-7 Erreichbarkeit, Tag und Nacht online und der Server läuft wie am Schnürchen. So, verschiedene Spiele natürlich. Aktuell bieten wir Games, also Game Server für folgende Spiele: Minecraft, Counter-Strike, Global Office und Garry's Mod natürlich an. Und ähm, ja, dann gibt es hier natürlich auch noch weitere Spiele, können im Support angefragt werden. Das bedeutet natürlich, ihr könnt jederzeit in Support gehen und fragen, ob es für dieses Spiel, was ihr zum Beispiel haben wollt, auch noch einen Server gibt, den sie hosten können oder wo ihr den äh, benutzen könnt. Natürlich gibt es auch noch ein Webinterface, wo ihr alle Sachen und Daten hochladen könnt. Ähm, ich empfehle euch aber, die FTP-Daten in FileZilla zum Beispiel einzugeben. Das ist ein externes Programm, wo ihr dann eure Daten perfekt schön hochladen könnt. Genau, hier sind ein paar Reviews und hier seht ihr einmal das Angebot. Das heißt einmal die Counter-Strike und Garry's Mod Server, Minecraft Server und managed Server. Managed bedeutet zum Beispiel, da könnt ihr andere Server drauf oder andere Spiele draufpacken oder, oder gesagt, draufpacken lassen. Oder natürlich äh, einen Discord oder einen Teamspeak oder einen Teamspeak-Bot, je nachdem, ist natürlich alles kostenlos und individuell, individuell anpassbar. <laughs> Nein. So, und ähm, genau, hier sind noch die Sponsoren, mit denen ähm, der, das Unternehmen hier zusammenarbeitet. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze machen müsst. Natürlich, ihr müsst hier ganz oben auf Anmelden oder beziehungsweise registrieren. Dann kommt ihr natürlich auf eine Webseite beziehungsweise werdet ihr weitergeleitet, wo ihr euch hier registrieren könnt. Gebt einfach euren Vornamen, Nachnamen, eure E-Mail-Adresse, euren Nutzernamen ein beziehungsweise Namen, den ihr hier benutzen möchtet, euer Passwort und natürlich müsst ihr hier die AGBs akzeptieren, natürlich aber vorher auch die Nutzerbedingungen durchlesen, also die ganzen Rechte, damit ihr nichts Falsches macht. Und ähm, dann klickt ihr einfach auf Registrieren. Wenn ihr auf Registrieren gedrückt habt, kommt ihr auf diese Seite hier, wo ihr natürlich auch Sponsorings für YouTuber und sowas habt. Also ihr habt hier ein Dashboard, wo ihr dann auch Game-Server haben könnt. Hier könnt ihr euch einen Minecraft-Server, Garry's Mod-Server, CSGO-Server bestellen. Hier sind eure Server, die ihr momentan habt. Und äh, da kann ich auch mal ganz kurz gucken. Das hier sind jetzt die Server, die ich gerade habe. Der ist aktuell am Laufen. Und äh, dann gibt es hier natürlich das YouTuber-Sponsoring. Ihr müsst aktiv sein auf YouTube, mindestens 250 Abonnenten und Videos in der Gaming- oder Hosting-Branche besitzen bzw. machen. Und äh, was ich auch cool finde, ihr müsstet, müsst den Server nicht alle 48 Stunden verlängern, so wie ihr es normalerweise müsst. Das ist halt eine Sicherheitssperre sozusagen, damit die Server auch wirklich aktiv sind und auch benutzt werden. Ähm, damit habt ihr die Chance auf sieben Tage. Hier habt ihr natürlich diesen Support. Es gibt Ticket-Support, Wiki-Anleitung, Live-Chat, Skype, WhatsApp und Support-Pin. Hier habt ihr nochmal zwei, drei Partner aufgelistet. Und ähm, genau, dann, ihr müsst einfach nur, es ist sau simpel. Ihr geht hier drauf, geht auf Server kostenlos bestellen, drückt hier drauf. Da müsst ihr hier einmal die Euler akzeptieren so, und dann steht hier normalerweise, euer Server wurde hinzugefügt oder ist jetzt da. Bei mir steht es natürlich jetzt nicht so, weil ich habe ja schon einen Server. Dann geht ihr auf meinen Server und dann könnt ihr hier einfach euren Server auswählen und dann auf Server verwalten drücken. Hier könnt ihr natürlich alle Einstellungen machen, die ihr machen wollt. Und äh, hier könnt ihr den Server verlängern. Ihr müsst einfach nur raufdrücken und dann würdet ihr, würdet ihr eigentlich weitergeleitet werden, äh, ähm, eigentlich weitergeleitet werden auf eine Webseite von äh, ADF oder AdFly, ich glaube AdFly, ähm, wo ihr dann einmal Werbung hier oben überspringen müsst. Der Fall ist jetzt bei mir nicht so. Ähm, und genau, mein Server läuft jetzt bis zum 15.8. Heute haben wir den 8.8., äh, weil ich halt das 7-Tage-Hosting ähm, sozusagen habe. Das bedeutet, ich muss halt alle 7 Tage das nur verlängern. So Leute, und hier seht ihr einmal den Server. Das hier ist der Server von hostforme.eu. Und ähm, ja, <laughs> hier habt ihr dann natürlich auch noch alles. Also hier könnt natürlich hier ganz normal abbauen und alles funktioniert, alles wunderbar. Und ähm, könnt dann natürlich auch hier in den Game Mode und so, müsst ihr dann halt alles über die Konsole einstellen, dass ihr das hier machen könnt. Und ähm, ja, ihr seht, der Server läuft sehr gut. Ich kann auch mal den Shader rausnehmen, denn ich habe gerade ein bisschen so. Ähm, wenn ich auf Fenstermodus spiele, dann ist das halt immer ein bisschen. Ja, so, auf jeden Fall habt ihr dann hier alles. Ihr könnt hier alles machen. Ihr könnt hier, äh, was weiß ich, irgendwie eine Welt aufbauen oder sowas. Könnt ihr mit euren Freunden zusammen PvP machen und äh, könnt ihr dann auch irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Meinetwegen auch äh, Roleplay oder sowas, ist mir egal. Äh, natürlich könnt ihr hier auch alles machen, was ihr wollt. Der Server läuft flüssig wie sonst was. Also ihr könnt hier richtig so schön PvP machen und so. Ich weiß gar nicht, äh, ja, mit TPS kann man nicht TPS. Äh, TPS, genau, der ist bei 17 Grad, also ist relativ gut. Und ähm, ja, auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem Video. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Das Ding ist halt einfach, ihr könnt hier raufgehen, meine Server, könnt dann schön auf Server verwalten gehen. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil da halt Daten drin stehen. Und ähm, dann könnt ihr halt euer Server x-beliebig einstellen, wie ihr, haben, wie ihr das haben wollt und so. Und ähm, genau, hier habt ihr dann den vom Managed Server, wofür ihr natürlich auch euch bewerben müsst. Und ähm, Natürlich könnt ihr hier nutzen von Datenbanken, Bots und so weiter, Game-Server aller Art und natürlich viel, viel, viel, viel mehr. Ja, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ähm, genau, schaut auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung. Da ist die Webseite verlinkt. Ähm, erster Link in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.